¡Ah! Baila, Baila, baila, baila, baila, baila, baila, low, Es el mismo que yo canto, es el mismo canto yo. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, low ese ritmo que yo canto, ese ritmo canto yo. Nosotros somos cantantes. Que hablamos la libertad. Y tanto por el mundo. Dando un mensaje de paz. Un pasito por adelante, un pasito por atrás. Mueve, mueve la cintura, ese ritmo lo está. Un pasito por adelante, un pasito por atrás. Mueve, mueve la cintura, ese ritmo lo está. Tú eres la niña de mis sueños. La que tanto quiero yo. Pero dile tu familia. Un pasito por adelante, un pasito por atrás, Mueve, mueve la cintura y ese ritmo lo tendrá. Un pasito por adelante, un pasito por atrás, Mueve, mueve la cintura y ese ritmo lo tendrá. baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailarón. Ese ritmo que yo canto, ese ritmo canto yo. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailarón. Ese ritmo que yo canto, ese ritmo canto yo. ¡Vamos! Un pasito por adelante, un pasito por atrás. Mueve, mueve la cintura, ese ritmo lo tendrá. Un pasito por adelante, un pasito por atrás. Mueve, mueve la cintura, ese ritmo lo tendrá. Un pasito por adelante, un pasito por atrás. Mueve, mueve la cintura, y ese ritmo lo tendrá.